air baru daripada Tea Life iaitu Berry Pink collaboration bersama Sangkui. Okay, hi guys, assalamualaikum. Okay, setiap yang korang nampak depan aku ni aku ada tiga air Tea Life yang terbaru iaitu Berry Pink X Sangkui. Okay, ada tiga jenis lah. Kita ada Berry Pink Milkshake, kita ada Berry Pink Chocolate dan juga Berry Pink Smoothie. Okay, semua ni aku beli saiz regular. Semuanya ada saiz regular dan juga lush ah, aku beli regular lah sebab tak takkan habis pun kan nak rasa je smoothie ni pun tak sangka sekarang dah ada size regular dulu besar je kalau korang boleh nampak dekat dalam ni ada sago kan dah beku sedikit eh, sebab aku dah <laughs> aku dah masuk dalam freezer eh, berry pink milkshake kita ada sago kita ada sago ni nampak atas dia dan juga honey jelly okay berry pink chocolate ni pun uh, ada honey jelly juga ah, nampak coklat bawah tu berry pink ha, berry pink smoothie sama je dengan milkshake ada sago dan juga honey jelly juga sama je semuanya ni milkshake ini smoothie ha. aku ambil normal sugar ok tanpa buang masa jom kita baca oh, bismillah ok aku akan minum yang milkshake dahulu ok korang ini dia milkshake marilah kita goncang kita campurkan eh. tonggeng milkshake ni mana jadi ice blender dah sebab aku letak kat freezer okay. dah goncang nanti orang kata aku tak goncang bismillah ok sebelum aku start minum jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe minta tolong subscribe dulu Okay, terbaik okay. dah terima kasih Okay, marilah kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sedap weh. I rasa sangkrit tu. Hmm. Ma, kan nak drink this. Kalau tak ada bulu nanti orang nampak kamu tak ada bulu. Kucing aku yang ni dia suka tau minum air. Mix Milkshake ni aku tak dapat lagi rasa sago. Dia ada baru dapat honey jelly. Ini hmm, sedap. Gabungan rasa susu dengan honey jelly dengan sago tu memang sesuai nice lah kemanisan tahap kemanisan ni pun okey. Sedap sedap. Ini. Hmm. Hmm. Hmm. Tak tahu lah ada rasa ribina ke Dia tak masam Masam sangat Okay okay Yang ni sedap penggemar coklat Okay Tu poncang dulu jap sebab coklat dia kat bawah kan so goncang-goncang terbalik dalam ni tak ada sago dia ada honey jelly je kan honey jellynya tak nampak pun betul ke hmm, ada ada ha, nampak dah jadi warna coklat saja guys bismillah marilah kita cuba berry pink chocolate. Ah, ha, tak tak kena bismillahirrahmanirrahim Ni rasa coklat je Milkshake tu normal sugar Yang lain ni dia tak ada pilihan So ini kira okey lah Tak ada lah manis sangat Ke aku yang dah tak tahu manis ke tak manis Ini pun not bad Tapi ini dark coklat ke? Dia macam rasa dark coklat Tapi tak dia boleh dark coklat pun Rasa berry tu dah kurang Ada air sangkuit ke apa campurannya dalamnya Aku tak sempat nak mengkaji lagi Tapi so far rasa dia lebih pada rasa coklat Manis-manis juga Sofa far dua-dua sedap okay Tapi lama-lama ni macam muak sikit Aku pun tak minat sangat minum coklat Okay yang ni aku tengok orang komen katanya rasa Ribena dengan sirap je berry pink smoothie ni Aku tak sure Yang ni memang warna pink sangat Right? Kan? Daripada dia lain ni okay. Eh, kita cuba dulu Adakah betul ribena dengan sirap Tapi ni tak ada pula rasa macam tu ribena sirap tu Mari kita cuba Berry pink smoothie okay Bismillah. Betul. <laughs> Masam-masam. Yang ni paling masam. Hmm. Betul lah kata orang yang ni macam biasa je rasa masak-masak macam rasa sirap. Rebina macam tu Hujan dah mula lebat korang So Tak apalah Buat macam mana Yang ni biasa je Ni lebih kepada masam Biasa Kalau siri-siri still life ni yang smoothie paling sedap kan Tapi kali ni yang smoothie kurang sikit Banyak betul idea tea life kan Tiap bulan aku rasa keluar air baru Tapi aku dah lama dah tak minum Tak lalu dah nak beli tapi kali ni memang sedap lah. Sedap ni memang ikut urutan yang aku minum tu korang. Yang milkshake ni paling sedap. Kalau korang nak beli, korang beli yang milkshake ni memang sedap. Manis dia pada aku, kira lah, dia tak lah terlampau manis. Tapi kalau korang nak minta half sugar ke, okey juga aku rasa. So inilah pilihan aku ni. Yang pertama, yang ni kedua dan yang ni ketiga. Ini rasa coklat je. Berry tu tak tahu dah hilang ke mana. Hujung-hujung dah je. Ini rasa kuat lah. Masam-masam tu. Ini... Manis ada masam-masam ada Ini memang rasa susu ha, Memang Komplit lah Yang ni paling sedap lah Okay Itu je lah Boleh lah minum Buat buka puasa kan eh. menu minum air-air ni Siapa yang teringin Boleh lah minum Beli yang ni ke Untuk moreh ke Lepas terawih beli Kalau tilai belum tutup lah <laughs> Okay Itu sajalah video aku Untuk kali ni Terima kasih pada yang sudah sudi menonton Jangan lupa untuk tekan butang like Dan juga subscribe Pada yang belum subscribe Okay Apa pun See you guys di next video Bye-bye nak beli, beli yang ni guys. Sedap guys.